Tridenti è una collaborative acquisis all'aspetto di un game. Eh, gli studenti fanno una gara alle risposte esatte usando il loro smartphone, si collegano al gioco all'indirizzo fornito dal docente, dovranno inserire il loro nome e ehm, comparirà un numero di codice. Potranno partecipare appena il docente aprirà il gioco. Per preparare il eh, game quiz eh, basta registrarsi e poi andare in eh, Create New Game inseriremo eventualmente un'immagine, upload image, mi chiede di ridimensionare eh, ed usare l'immagine, accetto quella che mi propone, attendo che mi carichi l'immagine, ok, mi ha caricato l'immagine, metto il nome eh, della, eh, della mia gara, del mio quiz, in questo caso metto EAS, okay. e uh, poi uh, inizio con la, eh, la, la, prima domanda. La prima domanda eh, potrebbe essere uh, cosa si intende per EAS. ho scritto minuscolo vedrai lo riscrivo cosa si intende per EAS ok entro con uh, la prima uh, risposta potrei scrivere una didattica flip Eh, la seconda eh, eh, risposta potrebbe essere una metodologia didattica. La terza possibile eh, risposta potrebbe essere ehm, quella giusta, episodi di apprendimento situati e allora spunto la risposta quella che sarà la risposta giusta e poi ho una quarta possibile eh, risposta e potrei mettere eh, un eh, apprendimento secondo il mm, post costruttivismo ok la prima domanda è eh, quindi formulata clicco su uh, save question question save è già è stata salvata posso vedere il eh, preview e vedete clicco sulla risposta e vedete che eh, la risposta era esatta ok play again vado avanti con le altre eh, risposte alla fine quando ho finito con tutte le mie domande perché aggiungerò una new question e la salverò eh, potrò eh, pubblicare, mm, pubblicare il mio, salvare il mio game e pubblicarlo, save game, ok, e ehm, darò, fornirò l'indirizzo del game questo con copia lo copierò e lo eh, invierò ai miei studenti i quali si collegheranno al game si collegheranno al game attraverso eh, l'indirizzo da, eh, da me fornito una volta che si saranno collegati metteranno il loro nome e mm, compare nella, eh, prima del join il numero della stanza e a conjoin eh, parteciperanno alla gara una volta che l'insegnante avrà aperto il, eh, il quiz.